Ek wil ehm uh, u is bewus dat ons 'n uh, eh, reeks nou oor uh, oor hemelse beleggings gaan hê en uh, Jan Loo het 'n storie wat hy volgende keer vir die kinders gaan vertel oor hoe hulle die weeskinders getroos het in daai tyd nie deur teddybere nie maar met iets anders. So kom ons vra dat u ook vir die volgende 3 kere regtig bidtend gaan kom en ons vertrou dat die Here iets spesiaal gaan doen. Kom ek uh, wil graag dat ons uh, na die woord toe gaan. Baie welkom hierso. Ons gaan lees uit eh, Filippense uh, 'n gedeelte uit Filippense wat baie van toepassing is op ook die getuienis wat ons nou gehoor het. Hier staan in Filippense 4 vers 15 Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelieprediking na my vertrek uit Macedonië geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Tesalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, die geld wat julle gestuur het nie, maar om die vrug daarvan. Wat het gebeur as gevolg van daardie geld wat jy hulle gestuur het? Daardeur word jy self ryker. Hulle gee en word nie armer nie. Die gemeente word ryker. Maar ek het alles ontvang vers 18 en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is vir God offer met liefde met lieflike geur. Dis wat hy dit noem. Dis wat hulle geld, hulle belegging in die koninkryk. Dis wat dit was. 'n Offer met lieflike geur vir hom, vir die Here aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Nou geliefdes as ons na hierdie gedeelte kyk dan pas dit so presies in want hier is 'n gemeente wat gee en hulle ontvang soveel seën. Hulle ontvang meer as wat hulle gegee het. En daarom is dit belangrik dat ons op hierdie stadium Daar soveel vrae was en soveel behoefte was om 'n slag te kyk wat sê die Bybel oor geld, oor finansies. En u kan ontspan en gerus wees. Hier is nie agter alles 'n ag 'n geheime agenda om iets van u te vra. Ons gaan nie koevertjies net nou uitdeel en debietorders laat invul en lewer gemeente haal uit julle selfone, kom maar wys hoe werk die EFT aan Moreleta Park gemeente. Ontspan, daar's niks hiervan nie. Ons vra nie geld nie. Maar daar's 'n behoefte dat mense wil weet wat sê die Bybel oor geld? Ek wil doen wat die Here sê. Ek wil daarom leer wat sê die Bybel oor geld want ek wil nie iets anders te doen of met 'n verkeerde persepsie sit as wat die Bybel sê nie. En daarom wil ons graag in hierdie reeks van 3 vir u bietjie meer vertel oor wat sê die Bybel want dit is so dat dit 'n baie belangrike tema in die Bybel is. Daar is uh, Jesus se gelykenisse waarmee hy geleer het uit sy preke. Uit die 38 is daar 16 wat spesifiek gaan oor geld. Daar is byvoorbeeld 500 verse oor gebed en 500 verse oor geloof. Maar daar's 2000 teksverse oor geld. Dit is vir God belangrik. Die beursie, die geld in jou sak of in die sakdoek se punt vasgeknoop. Dis vir die Here belangrik. Daarom dat hy ook sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Die Bybel het 'n belangrike riglyn wat hy vir ons wil gee oor hoe ons moet gee en wat ons moet gee. En daarom glo ek dat die Here vir jou ook wil kom vrede gee en wil kom nuwe blydskap en nuwe seën en nuwe rykdom gee juis deur hierdie verduideliking van wat die Bybel sê oor geld en oor finansiële beleggings. 'n Dankoffer sê iets. Ons weet dit dat dit eintlik op 'n manier 'n verklaring is. As jy hierdie blomme kry en Esther ontvang hierdie blomme, dan sê ek dankie nie vir hierdie mooi blomme nie. Ek sê dankie vir julle harte Dankie vir julle liefde. Dankie vir julle goedheid. Dankie vir die seën wat julle op 'n manier toebid en wat julle gee. Die blomme sê vir my baie meer as maar net dit wat dit is. En dit is wat gawe en gee in die Bybel ook wil leer om te gee en die gawe wat ons vir die Here gee is eintlik om iets te sê van wat in ons hart is, om vir hom te sê hoe lief ons hom het, om vir hom te sê dat ons hom eer en aanbid en hoogag en dat ons hom waardeer en dat ons vir hom wil dankie sê. Daarom is dit onuitgesproke woorde die geldjie wat jy gee in jou dankoffer. Moenie net gee nie. As jy gee, sê terwyl jy gee. Sê net Here, dankie. Here, ek het U lief. Here, hierdie geld is nie net sommer geld nie. Dis iets wat ek vir U wil sê hiermee. Dis onuitgesproke woorde. Dis 'n manier wat ek vir U wil sê, Here, hoe lief ek U het en wat 'n waardering ek vir U het. Ek was hierdie week was ek en Esther saam met twee van ons kinders en kleinkinders by Tankwa gewees. Ek het gehoor al sê dis 'n godverlate plek. Maar weet jy, dit lyk so, maar dit is nie so nie. En dit was 'n wonderlike tyd en ek het daar vir uh het ek verlof die bandjies ontmoet. Hy werk daar by die uh parkeraad en uh hy hy's by Sandparke daar in uh spesifiek by die gastehuis is hy in beheer. En toe ek bietjie met hom begin praat, toe sê hy vir my maar O, wat doen jy? Jy predikant. O, ek is ook 'n predikant. Ek sê ja. Hy sê hy preek vir die mense hierso op die naburige plase. Ek sê, "Waar? Ons sien daar niks nie." Hy sê nee, 40 km hierdie kant toe en 80 km daai kant toe is 'n plaas. En hy ry met 'n kar wat hy 10 jaar die Here hom spaar sê hy met die kar 400 km al op die klok sê hy elke Sondag om op hierdie punte te gaan bedien, net soos wat Walter gedoen het. En daar's niemand wat hom ondersteun nie. Hy gebruik maar die geld wat hy kry by die parkeraad. Weet jy, ek het net gevoel erns moet ons hierdie man bemoedig en al die los geld wat ons in ons beursies gehad het, ek en my dogter het vir hulle gegee. Sê, my vrou, gee, vat. Ons wil net vir jou op 'n manier sê ons eer jou werk en ons wil jou aanmoedig met hierdie werk. My geld moet vir jou iets sê. Hoorie, wat is die betekenis van geld gee? Dit is net geld wat jy gooi in 'n in 'n mandjie of in 'n sakkie nie. Dis iets wat jy sê vir die Here. Laat dit uit jou hart uitkom wat jy sê. En daarom is daar baie in die Bybel wat waarsku: "Julle moenie dink julle kan my om die bos lei nie," sê die Here. Ek hoor wat julle in julle harte sê terwyl julle gee. Julle gee uit plig, soos die Fariseërs, dit beteken vir my niks nie. Matteus 6 vers 2 sê spesifiek: As jy gee, moenie 'n basyn voor jou plaas uitblaas en almal in die strate, hier gaan al my beeste wat ek vir die bazaar gee. Hier gaan al my skape, hier gaan alles, almal moet weet. Nee, hy sê, weet jy, jy hulle hulle loon weg. Geef vir die Here met die regte gesindheid. As 'n offer gee jy vir die Here. En jou linkerhand weet nie eens wat jou regterhand gedoen het nie. Nou die aand in die kerkraadsvergadering het hulle ook besluit ons gaan 'n baie spesiale offer gee. Maar ons gaan nie daaroor praat nie. Ons gaan nie laat die linkerhand van die regterhand weet nie. Die manier hoe ons gee, die Here sal weet wat ons doen. Die Here ken ons hart. Die Here weet ons gesindheid verander het. Die Here weet as ons op 'n manier vir hom wil dankie sê of vir hom net wil sê dat ons hom liefhet. Ons wil nie uit plig gee nie. Hy sê die Here sê ek ken julle harte, Maleagi 3 vers 1. 3 vers 11. Hy sê julle bring julle skape. Julle eh, Maleagi 1 vers 13 sê julle bring julle skape na my toe, maar dit beteken vir my niks nie. Ek wil dit nie hê nie want ek sien julle harte. Julle gee daardie skaap wat siek is. Man, hy gaan by dit dien doorgaan. Kom ons gee hom vir vir die kerk. Hierdie skaap is krippel. Hy gaan nie ons gaan nie met hom kan deel nie. Ja, gee kom ons gee hom vir die kerk. Malagie verduidelik, hy sê, "Hoe dink julle dat julle die Here kan mislei deur vir my sieklike en brandsiek goed en goed wat eer julle my nie? Ag julle my nie. Het julle my nie lief nie? Hoe kan julle vir my hierdie afskeep diere wil offer?" En Jesaja lees ons spesifiek Jesaja 1 in daai hele gedeelte, maar vers 11 spesifiek sê hy, ek wil nie julle offers hê nie. Hou op offers bring. Moenie meer vir my gee nie. Want ek sien dat julle harte is nie in julle offers nie. Julle sê nie vir my liefde nie. Julle sê nie vir my eer nie. Julle sê nie vir my dank nie. Julle gee offers maar net uit plig en uit 'n gewoonte. In julle harte is nie reg nie. Julle gee met onreg in julle hart. Julle gee en dan lyk dit asof julle my liefhet, maar eintlik het julle my nie lief nie want julle doen die sonde en julle hou die sonde vas in julle lewe. Hoe kan julle met vuil hande vir my wil kom dien en ophef en eer? Hy sê daarom ek wil julle harte hê, ek wil nie julle offers hê nie. Want dis wat die Here ook in hierdie oomblik vir ons wil sê. Ek soek jou hart. Want as die Here jou hart het, dan gaan jy doen wat hy sê. En dit is nie net om geld te gee nie, dis om baie ander dinge ook te gee. Hy wil jou gebruik. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n plan met hierdie gemeente. En ek raak opgewonde as ek dink hier staan vanmôre in hierdie oomblik mense op wat vir die Here sê ek het U lief Here met my hele hart. En jy gee jou hart vir die Here. Kyk dink wat gaan gebeur Kan jy die beroering in die hemel sien in die ewigheid? Geliefdes, kan jy sien dankoffers? As Paulus vir hulle skryf, hy sê, weet jy, dis nie man julle het vir my gegee en julle het vir my Epafroditus gestuur en ek het geld by julle gekry. Julle het gesorg vir my. Ek het aan niks gebrek nie. Wat sê hy eintlik? Hy wil vir hulle sê, julle het deel aan my evangelie verkondiging wat daar gebeur het in die uitdra van die evangelie sê hy Filippense gemeente as dit nie vir julle was wat vir my reis en vir my verblyf betaal het nie sou dit nie gebeur het nie maar omdat julle vir my geld gegee het weet julle ek is nie oor die gawe en die geld so opgewonde nie maar oor die vrug want weet julle wat kom nou uit hierdie geld uit Nou kan ons dinge doen en nou kan dinge gebeur en dinge kan verander. Mense kan by die Here kom. Ons kan mense aanry, ons kan mense by die evangelie bring. Ons kan mense toerus, ons kan mense bemagtig. Ons kan mense van Jesus vertel. Geliefdes, as ek gehoor het in hierdie oggend van Rewoni sendingstasie waar Shekina gemeente was en begin het 17, 18 jaar terug. En daar stap 'n enkele Christen in daai plek in en begin bid met een of twee, drie ander gelowiges. En hier is vandag 4000 lidmate in hierdie kerk. Dan sê ek Here, dankie dat U dit moontlik gemaak het dat Epafroditus gereeld gestuur het sodat hulle kon aangaan. En as hy vanmôre kom sê dankie vir wat julle vir my gedoen het, vir julle gebede en julle geld, dan moet u hoor, jy het deel aan die uitdra van die evangelie. Dis wat Paulus hier verduidelik. My sendingtaak, hy sê in Filippense 1:5, hy sê julle weet dat van die begin van my bediening af was julle deel van my bediening. Julle het gegee, ek kon gewerk het. Ek kon reis, ek kon by plekke kom omdat julle vir my in staat gestel het. Geliefdes, het gehoor Walter se storie. Dat hierdie gemeente toe hy begin het in sy beginjare die Here vir ons uit Jesegiel 47 kom wys het dis my plan vir die toekoms. Sin nie mooi verstaan wat dit beteken nie. En as jy nog nie Jesegiel 47 gelees het nie, moet jy dit gaan doen. Want presies wat daar staan het gebeur hier aan die ooste kant van Pretoria. Het 'n waterstroompie begin loop. En het uit die tempel uitgevloei uit God se teenwoordigheid uit die Here. Hierdie water nie opgedam rondom die kerk nie. Maar die water het uit die kerk begin loop in die woestyn, in die wêreld waar mense se harte bar en droog is en daar 'n nuwe lewe gekom. Al meer en meer het die water weier geloop en verder gevloei en dit al dieper en dieper geloop en mense het geestelik volwasse geword, hulle begin opstaan, hulle begin verstaan, ek is deel van 'n gemeente wat die evangelie moet uitdra en al meer lidmate het opgestaan, hier was op 'n stadium meer as 100 sendelinge, mense wat hiervandaan uitgegaan het, wat iets gehoor het en die ander mense wat hier gebly het, het iets begin verstaan, ek is 'n sendeling, ek moet die water laat loop, ek is 'n fontein daar by my werk, in my familie, in my gesin. Ek het nie meer 'n verskoning nie. Ek is deel van die God se gemeente waar die water moet loop en al verder en al wyer moet loop. En hier is ek vanmôre. Ek gee my hart vir U, Here. Gebruik my waar U wil. Ek kan vir U verseker as ek terugdink toe hierdie gemeente 'n klein gemeentetjie was terug byna 30 jaar terug en ons aan die skoolsaal is 'n klompie mense bymekaar gekom het hier net veld en bossies was. En hierdie mense begin verstaan net dat God se plan is die uitdra van die evangelie. En die kerk het begin voller word en die gemeente die visie begin sien en begin verstaan ons moet 'n fontein wees en die water moet al verder loop. Die gemeente het dit verstaan. En hulle begin deel word van hierdie visie en hulle het meer mense genooi na die kerk en hulle omgee groepe en die kerk het groter geword. Op 'n stadium was die groeikoers omtrent 1000 nuwe lidmate elke jaar vir 7 jaar lank het dit so aangehou. Toe die volgende 3 jaar 2000 lidmate elke jaar by. Ons het verstaan dis God se plan. As ons gaan inval by sy plan, gaan hy dit doen. Hy gaan dit doen. Dis hoekom daardie kerk gebou moes word vir 1500 sitplekke. En toe ons gaan met 'n begroting van 870000 rand 'n maand, 'n jaar, het die bank vir ons gesê, "Jammer, sal nooit daai dag op die rooi matte daar bo in die boonste verdieping van hierdie groot gebou in Pretoria vergeet nie." En hulle vir ons sê, "Julle is nie kredietwaardig nie. Julle wil kom in 'n gebou oprig van 4.7 miljoen. En julle inkomste in 'n jaar is dit." En ons sê, "Wel, dis wat die Here gesê het." En nou moet ons in die geloof agter die Here aanstap. En as julle die deur toemaak, is dit reg. Maar die Here sal vir ons sorg. En hy het die geld voorsien. En ons het dit afbetaal. En binne 'n paar jaar het die kerk so groot geword, so vol geword dat al die oorlooplokale en sale tydens twee dienste, daarin vier dienste, twee in die oggend, twee in die aand, Engelse dienste, Sotho diens, Afrika taaldiens, al was nie meer plek nie. Toe is vir die Here gevra wat nou moet ons afstig? Die Here kom wys nee. Ek wil hê julle moet iets verstaan, you can't fire a torpedo from a canoe. Julle moet 'n vliegdekskip bou. Want van 'n vliegdekskip kan ek missies uitstuur die wêreld in om die vyand te verslaan en weer terug te kom en hiervandaan uit te gaan weer 'n volgende missie. En dis hier deur is 'n plan nog steeds vir Moraletta Park gemeente. En dis die Here se plan vir jou lewe. Dis vir jou. En daarom het hy hierdie plan dat hy jou wil gebruik. En nou moet jy weet, dit vat 'n stuk geloof want jy kan nie sien waar jy daai tree gee nie. Hier stap ek in Bosbokrand in en ek weet als van die law af, maar ek weet niks van wat hier aangaan met voorvader geeste nie. En die Here sê ek moet kom en hier is ek. En as hulle my probeer toer en as hulle allerlei goed met my probeer aanvang, dis waar ek moet wees. Hier moet ek vas staan en volhard tot die Here my kom haal. Jy sien, die Here het met jou ook 'n plan. Soos wat hy met hierdie gemeente deur sy dik en dun tye het en sy maklike en swaar tye het, het hy nog steeds 'n plan om ons te vat vorentoe. Die Here het 'n plan gehad dat hierdie kerk gebou moes word. En nie gesien by die inwyding hoe was hy propvol geweest en vir hoeveel jaar hy propvol was dat hier nie sitplek was nie. Grootste probleem was die parkering hier buite. Maar wat het gebeur geliefdes? Ons het nie geld gehad vir hierdie gebou nie, maar die Here het gesê, dis my plan. 110 miljoen het hierdie kerkgebou by ou en gekos. Ons sê Here, ons het nie daai geld nie sit op 'n Sondag tydens die vier eredienste vir mense gevra as jy bereid om jou hart te wys en vir die uitdra van die evangelie 'n gebou geld voor te te pledge wat jou bydrae vir die volgende 3 jaar gaan ekstra wees. En daar het 59 miljoen rand ingekom. Dink sien 59 miljoen rand. 15 jaar gelede hierdie kerkgebou ingewy het die beloftes gekom die kerk is gebou binne 3 jaar na hy ingewy is is hy afbetaal gewees die Here het gedoen hy was getrou hy het voorsien ryklik voorsien in die behoeftes wat elkeen gehad het geliefdes die Here wil vanmôre ook iets in jou hart kom wakker maak om hom te vertrou vir die plan wat hy met jou het vir 'n groter plan. En waar jy gaan inpas in sy koninkryk deur jou gawes, jou geld, jou vermoëns, jou tyd, jouself, jou gesondheid te gee en te sê, Here, hier is ek, gebruik my, stuur my. Jy sien op 'n stadium as jy nou wil vra wat se fondsinsameling poging het ons gehad? Ons het eintlik net gesê kom ons gaan na die omgee groepe toe. Want dis die mense wat se harte bereid is om op te offer en ekstra te gee en saam te kom elke week en wat geestelik wil groei en die Here sal volg en gehoorsaam wees. So toe ons gaan uitwerk, toe sien ons dat 70% van die gemeente se begroting kom uit die omgee groepe wat daai tyd net toe 30% van die gemeente beslaan het. Want as mense se harte verander, gaan hulle harte oop en hulle hande oop en begin hulle gee en werk vir die Here. Geliefdes, ek wil vir u sê as jy hierdie deel lees, dan is Paulus se boodskap eintlik weet julle gemeente van Filippi, julle belegging het ongelooflike dividende gelewer en wins gemaak en gegroei. Weet julle wat gaan nou vorentoe gebeur? Wat se nuwe dinge gaan gebeur? Want weet julle, die God wat julle dien, ook met julle tyd en julle lewe en gesondheid en geld. Hierdie God het 'n groot plan waar jy ingesluit is. En hy het al die rykdom in die wêreld. Daarom sê hy, weet jy, julle gawes vir die Here 'n lieflike geur. O, oh, dit is die Here het so welgevalle daarin. In die geld wat jy so uit liefde vir hom gee. Weet jy hoe bly is die Here daaroor? Weet jy hoe waardeer hy? Weet jy hoe sien hy jou liefde raak? En weet jy, hy gaan jou ryklik beloon. Ons is bang vir voorspoedsteologie, maar jy moet gaan kyk wat sê die skrif. As die Here sien jy vertrou hom met jou finansies, sal hy vir jou sorg. Jy moet weet dat die Here gaan jou nie arm maak nie. Die Here gaan nie dat jy nou omdat jy vir hom gegee het, nou nou is jy in ellende en nou gaan jy self ondergaan nie. Hy sê hy sal vir jou sorg. En as die Here sê hy sal vir jou ryklik voorsien, dan gaan dit nie net oor dat jy ryk gaan word en geld gaan kry nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor jou gesondheid, oor geleenthede, oor dinge wat die Here oor jou pad bring oor oor verhoudinge, oor seën in jou huis en in jou omgewing en jou werk. Jy gaan ontdek dat die Here vir jou gebruik op 'n manier wat goud is in die hemel. Moenie dit mis nie. Moenie dit sou verkeerd wees as ek nie vir jou uit die skrif kom verduidelik het wat 'n voorreg dit is om te gee. Hoe wonderlik dit is om vir die Here op 'n manier te kan wys en te kan sê ek het U lief, hier's ek, hier's my geld, hier's my hart, Here. Daarom vra ek net een ding van jou. Wil jy nie hierdie God wat so ryklik vir jou sal voorsien? Dis nie voorspoedsteologie nie. Voorspoedsteologie is, man gee jy nou, dan gaan die Here vir jou dit gee. So as jy nou 'n dollar gee, kry jy 'n 100 terug. Nee. Ja? Ons gaan nie die Here probeer omkoop en sy arm draai nie. Dis nie voorspoedsteologie nie. Maar dis liefdesteologie. God wat sorg vir sy kinders dat niks hulle ontbreek nie. Dat die Here voorsien ryklik in al jou behoeftes. Maar wat vra die Here vir jou in hierdie oomblikke? Hy vra: "Geem my jou hart." Dis al wat ek vra. As jy net in hierdie oomblik 'n behoefte het om te sê, Here, dis wat ek graag wil doen. Ek wil opnuut net vir u sê dat ek u liefhet. Dat ek vir u alleen liefhet, dat ek nie meer die sonde in my lewe wil hê nie en dit wat u haat, dit haat ek en ek wil my lewe vir u gee. Hier is ek, Here. Wil jy nie nou in 'n gebed net vir die Here sê hier is ek? As die Here vir jou kom vra, gee my jou hart. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie dat U U lewe vir ons gegee het, dat ons dit in hierdie Paastyd kon herdenk, die offer wat U gegee het op Golgotha om ons vry te maak, ons sonde te vergewe, ons die ewige lewe te gee. Here, U het 'n plan met my op hierdie aarde en daarom wil ek my hart vir U oopstel. Kom Heilige Gees, kom vul my. Ek gee my U hart, kom steek dit aan die brand. Maak my 'n fontein wat oorloop. Here Jesus, kom was my skoon van alle sonde. My hart is vir U oop. Vat weg wat verkeerd is. Ek wil nie meer die sonde hê nie. Kom neem my hart ek gee my vir u. Here Jesus, dankie dat u sê dat as ons na u toe kom, sal u ons nie wegstoot nie. Kom gee vir elkeen wat in hierdie oomblikke die vers, die behoefte het om net vir u vir die eerste maal of by hernuwing te sê hier is my hart. Kom gee vir hulle hierdie versekering dat u hulle kom neem het. Dankie Jesus. Ek bedoel dit. Ek sal u volg en doen wat u sê. Hier is my hart, Here. As jy in hierdie oggend vir die Here uit jou hart uit gesê dat jy hom liefhet en opnuut jou lewe vir hom gee. Dan wil ek hê jy moet dit vasmaak dat jy nie twyfel daaroor nie. En dat jy elke dag sal herinner word daaraan. Daarom wil ek vir jou vra kom haal hier voor vir jou 'n kaartjie van hierdie besluit en teken dit onder met jou vandag se datum en bêre dit in jou Bybel, gaan merk die tekste wat agterop is dat dit vir jou herinnering kan wees. Dis tussen jou en die Here. Dis nie iets anderste as 'n opregte liefde wat jy vir die Here verklaar het en jou aan hom verbind het opnuut. Kom haal jou kontrakkie voor as 'n geloofstap en 'n herinnering aan die pad vorentoe dat jy hierby gaan bly. Soos ons nou uitgaan, Walter gaan in daardie hoek by die kruis staan as jy met hom 'n bietjie wou praat en die ander kom gerus en kom haal vir jou een van hierdie uh kaartjies en sit dit in jou Bybel. Weet net vanmôre dat die Here op 'n manier vir jou kom sê dat hy jou baie liefhet. En dat hy verlang na jou liefde dat jy naby hom sal bly hier op aarde om sal dien met jou hele hart tot hy jou kom haal en dat jy ook eendag aan die einde van jou lewe sal kan sê dis volbring ek het gedoen wat die Here van my verwag het teekanting wind van voor vyandse geraas ek het volhard mag die Here vir jou seën ontvang dit dis sy begeerte vir jou Die genade van ons Here Jesus Christus bly met jou. Die genade wat jou vry maak van al jou sonde en jou skuld en jou verlede. Jesus se genade en sy vergifnis en vrymaking bly met jou. Die liefde van God die Vader, jou Vader, hou jou vas as sy kind en sorg vir jou. Sorg vir sy gehoorsame kinders wat onder sy arms lewe en die gemeenskap van God die Heilige Gees wat in jou woon lei jou hier vandaan maak jou 'n fontein maak jou tot seën verander en lei jou op God se pad 'n wonderlike pad vir jou Vader seën en Heilige Gees seën jou Amen.